Всем привет! Сегодня мы будем играть в Реген Схема Как вы будете видите в стриме, мы проходили ее. Если что, ссылка на стрим будет в описании. Сегодня мы будем проходить. И, кстати, я записывал видеоролик, просто проходил немного и записал ролик. Но крупная программа не записала звук, понимаете? И вот я надеюсь, что эта программа запишет звук. Ну, в общем, да. Все, отлично. Ну тут это все хватит. Церковь велела мне узнать подноготную верховного судьи этого королевства. Мне потребуется ваша помощь. Никто не уважает государство больше, чем церковь, но есть подозрение, что этот судья намеренно мешает нашей работе. Посоветуйте ему чаще выносить серти... сертикты с учетом интересно в церкви, он говорит. Поговорим, вот, что мы слишком часто идем на компромисс с врагами, становится... становимся все слабее. Что скажете, моя дорогая? Якон выпорол девицу за то, что э, та продавала устриц на территории церкви. Наказание законно? Нет. Что делаю, но если вердикт не пользует церкви. Она Цепь косит ряды горожан. Люди ум умоляют, чтобы ваше величество нанесло им визит. Вы утешаете больных детей в деревнях и селах. Вскоре ваша кожа начинает зудеть. Кира утверждает, что ее супруг в течение 17 лет не дарил ей подарков день, на день рождения пренебрежение ли это? Угу. Судья Хенгридстон постановляет, что знатные супруги на публике обязаны демонстрировать факт э, траты необходимых средств на одну жизнь друг друга. Моя светлая королева и дорогая подруга с 20-летием для Фер... Фрейлина будет честью устроить для вас праздник. Сколько бабла она потратила! Конечно. О, ваша кожа такая красная. О, нет, теперь я чувствую сплав. Я чувствую слабость. Чума! Красная чума. Королевская медленно встает позиции над натиском красной... Блин! Предложите своим за нас подобным домам отправлять дочерей наш клан Рам, чтобы поддерживать э, в людях веру. Нужно свежая кровь, да. Королевская библиотека библиотеке также заболел чумой, как вам уже... Фу, блин. Принесите вы. Мне очень жаль, что Королева на ферме прорвала водопровод. Позвольте нам быть в кальмар. Мои дочери так не постоянно теперь они рвутся мне в некий лесной храм, где покоятся женщины или лани, или деревья. К сожалению, Лего моя королева, простите, короче, зал вас вычитает. Блин, все. Дикие псы, что когда-то вам починили, загнали вас в лес. Э, вас в некотором роде нашли, но не всю. Э, Вези, храни, господь, короче. Королева Латоя. Тоя. Тоя. Эллины страшная смерть навеки останутся примером идеальной справедливости королева Латоя я сталкиваюсь со сложной задачей религиозные разногласия в стороне точки, точки кипения. Мур-мур. Коней. Вы ходите за, коском по, за кошкой по всему дворцу, пока она не устраивается зиму на солнышке. <laughs> А эти старые часы я нашла в лаборатории. Смотрите, шестеренки в виде звезды, но они с запада оставить их себе. Странные часы, искусно украшенные часы такой тонкой работы в западном стиле требуют ремонта. Посмотрим. Вот такие вот часики. Повелеваю тебе, чтобы ты постарел два раза раз 10 миллиардов раз быстрее на матч для поддержания вашей красоты уходит десятая часть бюджета. <laughs> Зачем вы эти излишества для быть экономии? Да. Поддержите меня, я встану посреди улицы и пусть все пишут на моей коже. Это, перфин... Это перформанс на тему общественного договора. Окей. После прострелов на площади целую неделю художник забыл. Ну, он же дебил, блин. Церковь могла бы построить статью, строить статью во всю э, славу добродетель новой королевы, конечно, если она и впрямь добродетельна. Сходство неприятно поражает легкие, отпускается от статуи грубой. Как труден выбор между семьей и дипломатией. На Востоке рисовали моего кутьена, стоит мне внести за него залог? Ну, пока э, вы так не подарили королю наследника, возможно, из-за наших ваших грехов, пожалуйста, сэр. Да. Тихо, один пиксель армии остался. Так. У врат дворца даже, даже дает аудиенция сущая торговка. Впустите ее. Миледи, я возбуждаю Ария... Ариадна. Могу предоставить... Что? Мне кажется, разработчик немного доставлять, доставлять вам э, экзотические, экзотичные, красивые и даже волшебные товары всего света. Красивые. Вот да, никакого риска, никаких проблем с моими товарами. Будет, нет, позвольте мне говорить лавку. Кучунец. Давайте начисту, то вы не тех из королев, что все, все цело предан науке. Вы ведь увлекаетесь магией? В общем, меня тут э, составлял каталог редких растений, но некоторые из них опасны. Можно мне все равно заказать семена. Госпожа Каугла заканчивает. Батонет. Каталог он получает восторженные отзывы. Пока одно из волшебных семян не прорастет, и буйные лианы не душат всех обитателей Творца, включая вас. Что это за семена, блин? Ах, мои дитя. Счастливо столько раз при... повернулось связано колесо, сколько жизней ты прожила вечная королева это мой дар тебе все глючное. Тебе выпало честь вырвать эту землю из цепки враги, э, э, мелких людишек и из мелких ложков. Ты только люби меня, повернуйся мне, стань одной из пятидесятых для меня, советом к моей верхов жильца. И еще свой путь на лабиринте зелени, следуй за солнцем, а числа. Все, последние считайте, год. Мерседес. Мерседес, Мерседес. Тачка такая есть на свете. Королева Мерседес прибывает на новую для себя страну в период возвращения оптимизма и изобретательства. Церковь попыталась заставить меня спионить за моим гос господином королем, но я отказался. Конечно, карманы мои отпустили. Церковь запрещает эксперименты с человеческими телами, но может быть они, если они мертвы уже давно, все-таки может. Угу. пикселя, точнее три пикселя э, осталось вот тут. Я нашла в крайне редкий предмет волшебное зеркало, созданное исключительно для королев. Возьмите денег, и заказали. Иногда вам слышится странный голос, он исходит из зеркала, которое вам продала госпожа Ариана. Вам никак не отвести глаз от своего отражения. Вот его э, человека обнаружили элегантные пали дворца. Он утверждает, что это современное искусство. Виллионин? Конечно. Судья Хэнл Гарсон поставляет, что условия дела о движении купиться в нем распространяется на секретный материал. Путешествуя за морем, а я краем уха услышала странную байку об острове на северо-западе Угуй вам ее рассказать за день. Куда мне отправиться дальше? Пересечь море во имя славы или исследовать север, надеясь найти сокровища? Север. День первый рост священ для моего народа. Каким благословением мне вас одарить? Далеко на севере мы обнаружили племя зимних варваров. Я храбро Э, пленил одну из женщин. Что прикажете с ней сделать? Я, я могла бы убить его, но мне захотелось встретиться со странной королевой. Я, ты, я столько о тебе слышала. Поборемся? Все сложилось не в вашу пользу, но постражало лишь ваше соболюдие. Приятно создавать что женщин, заведут вам. правду в этом нет ничего плохого. Ну, признайте это. Блин. Ваша власть велика. Соседи трепещут перед величием вашего королевства. Мой долг любой цены беречет от врагов. Вы много лет прожили в келе на вершине высокой башни. Совсем одна. Хотя своей смерти вы разучились говорить. Ладно, бро. Мы заканчиваем, в принципе. Ну, не забудьте поставить лайкусик, но я тут не буду это выпрашивать у вас ценные лайкусики. Ладно, всем удачи, всем пока.